Aparece un cuadro con cuatro personajes, distintos vestuarios, pero la pregunta dice así, ¿quién de ellos cuatro toca música con un serrucho? Vamos a votar desde ahora, ya. ¿Por qué Oscar por la número cuatro? ¿Cómo, toma el... El serrucho. No, un poco el serrucho y un poco también el, el- palito del serrucho. palito del serrucho. Votamos por el número uno. ¿Por qué? porque el número uno toma el serrucho totalmente distinto a los otros y como que no le tiene miedo a la lámina que podría herir la mano. Vamos a ver, ¿quién es el que toca el serrucho? ¡Sí, señor! Era el número uno.